hat gesagt, Mann, hör auf, hör auf, mich direkt mal zu produzieren. <laughs> hör auf, mich zu produzieren. Okay, ich, ich, hab, ich produziere ja, dich. Ja, ja. Wow, was war das jetzt? Jetzt kam es gerade so, als wären wir im God-Mode. Oh, sind wir jetzt mal endlich, jetzt sind wir gleich da. Achso, ich dachte gerade, da kommt jetzt noch so ein Zombie. Hey, da lagen ja noch Körper. Okay. Willkommen zurück in unserem trauten Heim. Wir haben Kupfer, Ors. Nein, so. Kupfer. Achso, Kupfer Bars machen. Ja, guck, ein Mana Crystal. Was? Guck. Seht ihr? Ein Mana Crystal haben wir jetzt endlich. Und jetzt zeige ich euch. Jetzt, jetzt, warte. Jetzt platzieren wir noch kurz was. Was ganz Liebes an unseren Freund, den Deutschzocker. Was soll ich mir zeigen? Ich kann die ganze Zeit nicht gucken, wenn jemand schreiben muss. Ich bin am Schreiben. Hier liegt. Da. Nein, Spaß. Ähm. Falls uns mal irgendeiner stirbt, schreiben wir es hier rein. Nein, äh, ja, was haben wir denn noch? Ach ja, jetzt der Life Crystal. Und jetzt haben wir 20 Mana. Ja, <laughs> das war's schon. Hey, weißt du noch, Maurizio? Hä? Maurizio. Ach so, ja, ja, klar. Das, das müssen wir jetzt hier nicht hier, hier, da, hier, so hier haben. Haben wir denn schon. 50... Wo haben wir denn unser Geld denn? Da. Sobald wir 50 Silber haben im Gepäck, können wir ähm, den, den, den, den, wie heißt er, den Händler in unser Haus holen. Stirb doch! Ich habe bald neue Freunde. Wirklich? Also nicht eine Freundin, also eine Freundin in Skype. Ach so. Äh, äh, und wen? Also von, von meinem Kumpel die Schwester. Oh, also Deutschzocker, das geht ja mal gar nicht. Die Schwester von einem Kumpel. Pah. Also echt. Weißt du, man kann sogar eine Tür auf der Decke bauen. Äh, ja. Da ist der Kollege. Ach, ist er jetzt endlich ins, ja, der ist jetzt endlich ins Haus eingezogen. Was macht er eigentlich? Tötet er dich oder was macht er denn? Der gibt, der zeigt mir halt, wie alles geht, das weißt du. Ein Guide halt. Denk <laughs> jetzt ja nichts Falsches. <laughs> er zeigt mir, wie es geht. Da, da, da, da. Stellungnahme geht so. so, jetzt nehmen wir die dran. So. Wollen ja bereit sein, wenn dann der Merchant einziehen kann. Du willst alles. Hör auf. Oder ich zensiere nicht deinen Namen. Musst du das welches Video? Ja und? Ist mir egal. Vorher teile ich es bei Gronk und allen anderen. Teile ich's schnell auf Fa Facebook, auf YouTube, auf Twitter. Und dann kennt sowieso jeder deinen Namen. Oder, oder ich, oder ich kommentiere überall, ja, der Deutschzocker heißt in Wirklichkeit Piep. Ich sag euch ah, eins. Ich sag euch eins, es fängt mit A an. Boah, du Miese. Was? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Nein, jetzt mal ehrlich, was habe ich gemacht? Als Strafe sage ich jetzt, wie der heißt. Was habe ich gemacht? Dein Anzug? Er heißt. Er heißt. Nico. Ja, genau. wieso nennst du denn deinen eigenen Namen? Ja, du schon sagst, mein Name fängt A an. Wie heißt du nochmal Deutschzocker? Wie ist dein wahrer Name? Pepelio. Er heißt Pepelio. Nein, ich heiße Antonio. So, jetzt wisst ihr es. Äh, nein, er heißt Krekrelio. Nein, er ist auch nicht Antonio. Das ist ein eines der geheimen Let's Player Geheimnisse. Wobei ihr eigentlich nur auf Face. Alles geklaut hat, dann habt ihr sowas geschnitten, weil es war alles nur Verarsche. <laughs> Die Let's Player Organisation, was geheim. Die sind do Dämonenaltar. Ich will den haben. Wenn wir 10 Münzen. Mann, ich stupst mich die ganze Zeit an. Was? Stupst du mich die ganze Zeit an? Ich? Nein, die in Facebook. Ach so. Ach so, ja, ich gebe euch in Facebook den Link zu seinem äh, Profil. Da wisst ihr auch, wie er heißt. Das wäre doch mal voll cool, oder? Ach, haben wir hier Cobweb. Oh oh. Wow. Hey, hier ist Kupfer. Ganz viel. Vielleicht finden wir jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Eisen. Ach ja, noch eine kleine Info. Ihr braucht gar nicht überhaupt erst versuchen, mal dran zu denken, falls ich irgendwo mal Eisen oder Kupfer übersehe, in die Kommentare zu schreiben, Hey, du! Du hast Kupfer übersehen! Du hast Eisen übersehen! Du hast Topaz übersehen! Das könnt ihr euch gleich abschmieren, weil sonst werdet ihr sofort gebannt. Weil ich verstehe die anderen Let's Play. Geblockt, erstens mal und zweitens mal, tu nicht so auf, du weißt schon wen. Was? Nein, ich sag das nur, ich kenn, weiß die ganzen anderen Let's Player, ich verstehe die jetzt, ich verstehe die. Das nervt bestimmt, das kann ich verstehen. Und bevor es überhaupt erst anfängt, so wie bei Gronk, der kriegt ja auch da unten so Kommentare. Du hast gerade seinen Namen erwähnt. Wow, Gronk, Gronk, Gronk, Gronk. Und jetzt habe ich halt seinen Namen erwähnt. Ja, okay, er hat sowieso über 300.000 Abonnenten. Und ich bin einer davon, also darf ich auch seinen Namen nennen. Ja, ich gebe zu, ich mag Kronk. Er ist ein toller Let's Player. Aber es soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Geht auf Kronks Kanal. Geht auf Kronks Kanal. Nein, Spaß. <laughs> Manche hassen ihn sogar voll. Ich weiß. Voll die Hater. Weißt du. Hilfe! Ich, das muss auch zensiert werden, verdammte Kacke. Oh mein Gott, ich sterbe. Nein, nein, ich sterbe wirklich. oh, scheiße. Puh, das war knapp. Wie, du musst sterben? Ich bin gerade fast gestorben. Nicht schon wieder. Scheiß Sand. Echt, ey. Okay, hier ist dann... Vielleicht ist hier unten irgendwie noch was, wenn wir jetzt durchs Wasser gehen. Ne, hier ist kein Eisen, verdammt. Äh, ich komme hier nicht. So, jetzt. Oh, wie, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Locker gut eine Stunde oder so. Das ist dann 15, 15 Minuten Part, ja. Wie lange sollen wir denn jetzt noch aufnehmen? willst, kannst ja jetzt schon aufhören. Nee, eigentlich nicht. Oder mh, hm, doch, jetzt ich fange jetzt mal an zu schneiden. Das reicht jetzt erstmal, oder? Also, das war's dann mit diesen Parts. Keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. <laughs> also, bis nächstes Mal.